المهرجان فكرته آه، يعني هي اتاحه الفرصه مش بس للفنانين لكن فنانين وحتى الاكاديميين باحثين مصممين ان هم يكون ليهم مكان للتلاقي في توقيت معين بشكل مكثف جدا آه، فكان الفكره ان احنا بنعمل معرض لعرض الاعمال وده موجود في مركز الجزيره للفنون وفي نفس الوقت في المركز الثقافي البريطاني المعرض الهدف منه زي ما قلت بكده تحت الفرصه للمصريين اللي ليهم ممارسات في النوع ده من الفن ان هم يعرضوا اعمالهم وفي نفس الوقت نجيب آه، مجموعه من الفنانين الاجانب او يعني من جنسيات مختلفه سواء كان من اسيا او افريقيا او اوروبا وامريكا ان هم يعرضوا اعمالهم هنا بالنسبه للفنانين المصريين فيتم النوع ده من التبادل فكان الهدف ان احنا نعمل مؤتمر المؤتمر ده ندعو فيه اكاديميين وباحثين بشكل عام في الفن الرقمي زائد فنانين بيعرضوا اعمالهم زي المصممين وده كان في الجامعه الالمانيه بالقاهره جم ناس للمؤتمر اكثر من 19 دوله آه، عرضوا اعمالهم ومشاريعهم وابحاثهم فتم برضه كان بيفتح تاني مجال للاكاديميين المصريين او الباحثين المصريين ان هم يتعرفوا على ناس عندهم نفس الاهتمامات ونفس الممارسات في محتوى تاني غير المحتوى البصري الخاص بعرض الاعمال الفنيه نفسها لكن في محتوى ابحاث اتقدمت بشكل آه، علمي. كانت الورش العمل كانت فكره كويسه لان كتير مهتمين هنا في مصر بده بس مش لاقيين الفرصه ان هم يتعلموا حاجه بشكل علمي. اخر حاجه كانت موجوده عندنا هي ال Di-Egy Kids او جزء خاص من نشاط الاطفال دول اهم اربع انشطه موجودين معانا في حاجات كتيره جدا صغيره زي ارت توك فنانين بيتكلموا في بعض الاماكن او performances بشكل آه، غير رسمي في بعض الاماكن في بعض المواقع بتاعتنا الهدف منك هو زي ما قلت ان هو يكون مكثف جدا انت تقعد فيه اكبر كميه من من من الانشطه علشان لعل عسى انك تغير حاجه عند سواء كان الفنانين او المتلقي العادي